yourself. Mm. Banango mwana tanaleta nakati. Choka katila basa wa meka. Zina mapanka badia wanemele. Tuli kuchi. Kale, kale. Kamalo tukaonda vi. Twale likuwa kwa sako kwa bitatale bibi bigani okujo oligiriza bibi Ne mwe Mwana metrofu mbabili mkwasa amilira Zakange kai obwe

kwata sai aka ta